en Taipei. Mucha gente no sabrá que eso es la capital de Taiwán y mucha gente no sabrá situar Taiwán en el mapa. No puedo culparles porque solamente 20 países reconocen Taiwán como un país independiente. El nombre oficial es República de China. A las 8 de la mañana ya hacía 25 grados, es el momento de sacar los vestidos de verano, estoy súper feliz. Hay mazo de árboles mazo de verde en esta ciudad es maravilloso, una ciudad de contrastes con cosas viejas y modernas y luces y, y me quiero quedar aquí a vivir. Por cierto, aquí todo el mundo va en moto, nada de bici ni mierdas. Si a ti te dicen Taiwán, tú sabes que es algo de chinos. Yo no me lo esperaba así, de verdad, está súper guay. Y mazo de sucio también. ¿No es esto así como estilo chino? Que se ha movido el pez. Uy, qué susto. Bikuri. Hay peces. Oh, qué sorpresa. Wow. Es todo bonito y ¡guau! hay peces. Peces hay en tu país, Cari. Mira una moderna. Mira qué arte y modernez de un vocabulario envidiable. O sea, he utilizado dos palabras 20 veces. Está todo el conjunto aquí de cositas guapas. mejor que hasta al momento. Esto es brutal. Madre mía. <laughs> Madre mía. Esto mola. Cantidubi. The name is Shankai sek. Este sitio es el Memorial monumento? No sé, a esa persona. Esa persona después de la Segunda Guerra Mundial era el presidente de China, pero hubo una... bueno, alguien se rebeló. Entonces hubo ahí como una guerra entre los chinos y él perdió. Entonces tuvo que irse con toda la gente de su partido y tal a refugiarse en otro sitio y se vinieron aquí a la isla de Taiwán. Y este sitio pues es para ese hombre. en este lugar son todas las selfies y las fotos para Instagram. ¿Qué puede alguien hacer en Taipei cuando estás entrando al metro y te encuentras con eso? En el techo hay un gato muerto. <laughs> ¿Qué es eso? Ahora para terminar el día vamos a subir una montaña Xiangshan o algo así para el observatorio más famoso <laughs> hola Me no en el espejo que estaba ahí detrás, o sea, estamos viendo la montaña para ver eso, hola son las vistas más famosas de la ciudad eso va a marcar un antes y un después pulo gordo eso es mucho esfuerzo, eso para mi edad, esto no puede ser o sea, queda un montón Nani Core no puedo con mi alma, llevamos cinco minutos hay dos platforms, no sé qué es eso, balconcicos de vistas. Este es uno de ellos y el más famoso es otro al que todavía no hemos llegado, pero pues dada mi edad me voy a atrever a mirar por el primero. No así, <laughs> se ventila el sofá. ¿Te pica? Me gusta. vale. Los 30 grados de hoy nos dejan las memorias de Taipei. <laughs> la cara roja, la camiseta incorporada, el sudor que es un día en Taipei, un día, y ya vamos así, eso es horrible.